Si eres deportista y te gusta ir con la bici, correr grandes distancias o pasear por la montaña. Si tienes hijos y siempre andas preocupado para no perderlos. Si tienes algún familiar al que cada vez le cuesta más recordar cómo volver a casa, la pulsera Silinco de SOS está hecha para ti. Conoce todas las ventajas de esta tecnología entrando en silincode.com.